kifo kirala kyonna webakujoganga ogenda tokkiriza mulimu mulala byofunye obifunye mbakulisayo nnyo mukuwumulako okwo nembebaza okubeera nga mukyali ku hgtv kale nno gwe omulabi wa puroguramu eno ettaala nyongera okukujjukiza nti nno tuli mu puroguramu eno ettaala n'omukunavutamala emirundi wabula nyongera okubategeeza nti tulina ekifo ekitundibwa ekifo ekyo ekitundibwa kirwali ah, nga ennamumanve ku kikomera kyennyini ekyawukana ne red paper waliwo amaka amalungi swimming pool weeri osobola okuzimbawo essomero osobola okuzimbawo eddwaliro osobola okuzimbawo amaka gagali kwoleka wenyini ku kolasi wali enamanve kale bwoba nga gyoli naye nga toli blok ngaoli muguzibuguzi mulungi nnyo osobola okuba ku simu yange nyi not musanvu not tano nsanvu mu bbiri kinana mu mwenda atano mu mwenda not musanvu not tano nsanvu bbiri kinana mu mwenda atano mwenda ekifo kinene nkigazi uh, ah, kiri awo enna mmanve ngaku red paper uh, publication awennyini ah, uh, wekiri ekifo kale nno gwe bwabanga gyoli oli interested ba enamba yange eyo ojja kuba nga okifuna bulungi kakati waliwo abadayaledus abo nno batujjanjaba ekirwadde ekya sukaali abadayaledus bamaze mu nsiike nga bajjanjaba ekirwadde ekya sukaali ebbanga lya myaka esatu era nga bakoze bulungi nnyo okukakkanya sukaali ah, okuva ku muntu eyakamukwatibwa olunaku olumu paka kwoyo amaze emyaka makumi abiri nga obulwadde bwa sukaali bumutawaanya abaddayaredus bagamba eddagala lyabwe lino lisangibwa mu famase zonna eh, okwetolola eggwanga lyonna era nga ngenda bawaako ntono eri ekyotera bali mu byansi famase emasaka eh, bali mu byansi famase ate era mmwe ab'ekyalwajjala bali mu femu bali mu famasi osobola okutuukawo n'ogula eddagala lyabwe ate mmwe abematugga bali mu ddungu famasi ate namugongo bali mu ganyana famasi osobola okugenda yonna yonna n'obuuza eddagala lya dayale diozi akati eddagala lya dayale diozi bw'obanga omaze okulifuna endagiriro kweri sukaali mujja kuba nga mumumazeemu amaanyi n'olwensonga eyo mugende mwonyezebwe ekirwadde ekya sukaali beba dialediozi bebakola eddagala erivumula sukaali uh, kuva ku lunaku lumwa lwakutte paka ku myaka 20 eddagala lisangibwa mu famase zonna kaakati gosobola bakubira ku simu eyo ne bakubuulira bulungi famasies omuli eddagala okusinziira ku kitundu gwe gy'oba oli bali ku simu noti musanvu 5 3 42 nkaaga kumi nemu olojja kuba omaze okufuna abadde yale dus eddagala erijjanjaba sukaali n'ebintu ebirala byonna pulogulaamu yaffe etala ekyagenda mu maaso mu kulutamala hmm. emirundi tubadde tukyagenda hmm. engeri gyebakunywezaamu hmm. bayinza okuwa ebitiibwa nga bobivaamu agatonazamayigakombo yavumanga museveni timukulembeze gwe bagala agendeesa nekombo yenene kakati kombo yeeyo nga bagimwetege okukamira wonogi sigaza naye ate na bwaliva mm. mm-hmm. ku bwakatikiro ndimulekeragambye tekakati eyo kombo yefudde part mudakiika kumi eine ekiriyalinga bwegenda ngaolobudde buzebwegenda waliwo omukyala <laughs> yali aladc <laughs> eh. nebamukyusa omwana we yaganda okugenda okusoma anti abadde agendera muyusi ate nti abaana bange baganda tivuka eyaffe abaana batukuma ku somero mulimu motoka yaffe kuyamuwa musolo abange tebakyagala ati mhm. kakati bakumanyiza ebyobulungi nebamala ati nebabikujjanga babikujja anti olina okubeerawo ngaolina okubibeeramu obakolere yes ekireka ekibakozesa basobola okukuleka bu nokola emisango gye bali kuvunaana olulala ngaobefuulidde bayinza okukozesa sente mu bbanka zotasobola kusasula gulokubera banka manaje aesa ah, mirundi alina problem ah, ebbanja likolaki ligejja ligejja mm. oyinza okwewola sene bakuinkaliginga waitontikotemanerendandibolomane olowooza okolagana banno kumbe bo bakulimuyes enyumba bagitwala oyinza ogenda omusajja omugagga nomuga nti enyumba nti enyumba yakatekewebwa ngaeyolanze omugagga akuga nti njakuwa sente yamanyi nti ajakolagana ne baloya babbanka bagitwale ah, bayisasulire ku nyondo anti ayesibida <laughs> olwobagitukti eh, eh, yes kakati oyinza okuba nga oli mulwadde nga nze webaali bagambye nti pulezidenti ataliiwe alagidde bantwala eweero banzijanjaba mm. how kan you take my blood a man like me was two medical doctors ontwala eweero ontwaleeyo ani yali abalagidde okuntwala singa ndi mulamu singa wafudde eh, ani yabagamba pulezidenti yali bweru ani yabagamba bakano naiti yeyakuba esimu nti pulezidenti agambye tumutwale ebweru ani yali agambye ate ngaolina abaana munju abasawo eh. abakugu eh, sente zo bazikuwa ezokujjanjabaaaaa uh-uh. singa nafa sente zaali ewange mu bulwadde eh? sente eh? nga bayolawo makutiya ne batwala buli mugagga yajja okuteeka sente ayafotufumenepi nagenda ngaomwana wange bamusire bamukulamu ebyebyo hmm. nembaga nti buli ali wano woli yenna bumutunuya nina kyenamukolera abatasiima gebali naye nabasiima gyebali yes nze kyesaagala kakati privileges ezo zikulemeza mu buyinza mm. zikukkiriza oli mulwadde mm. kakati gwe oli mulwadde profesa nsibambi tomanye nti yali awuka obuwuka ku museveni mhm. bwe yali ava mu gavumenti yali alwadde kansa nga bamutwala esabusabika omujjanjaba mhm. miliyoni asatu mwezi emyezi esatu mm. namuga nti aa ah, ah, owumudde naye ejja kukasigaza akasente kako yabanoonyanga abalaba eh? eh. ngaakasente tekakyalabi anti ye pulezidenti bakuwa tebategeera nti commitment yomukulembeze erina okukolaki okutuukirizibwa sibeserera wandira kazibu tebamutwalangakobwero nti agenda kusoma phd hmm. esente tezabulira muko nakomawa ye byakomawa byafiirawo kubanga twabiraba mumawulire nga yebaza sebagala nebamugamba nti agenze <laughs> abasajja balibapakadkyobalaba ntibabakkiriza <laughs> eh. kati olanya hmm. bamuwangulako mukalo nanonya nomulimu nekumulema nebamwerabira kiki ye bamwejjukidde bujjukizi kaingaakomyewo ngaakomyewo kakati nze ate ogwo omutima sigulina kati nze ku byonna kwe bafugira omuntu sibirina kubanga i live a simple life i don't have a loan in a bank mmotoka ewange zimezemu omuddu eh. motoka ewange zimezemu omuddu ate mukulutamule ngaoli wanjawti nze kubulidde mm. nti abaana bange tumanyiganye famire yange emanye ti kino sikisobola kino nkisobola kati zetulina wonkwatira mwetegeera nze bwemba kadaga nemunsiya mukifo ekyo ngenda ngekuuma sinkoze kubanga kadaga takyalina kifo kirala kyasobola kgendamu ekisinga ekirala kyompa i cannot be humiliated twice thats me gwolowooza nti moses ali yalowoozako nti yali yagalye mu gavumenti eno okusinga eyamini teyakirowooza okusinga zinkosente zamuzikiti yabuza sente zomuzikiti anti baibamolisari yali minisita finance ensobi gyebakolanga bagendanga mu libyan bank nebajjayo obukadde bibiri kakati naga nti sheke gundi abawadde emiliyoni kikumi kati ngaolwoggulo bagenda zidira kiti nga zidde mu banka okukakana ngaebiliyoni gyebagambye gyebasoledde ku mawulidi ndiri miliyoni aka amini nalyobuuka omanyi nti amini yalonda kanomondo joseph mondo mm. omukatuliki abeere omuwanika wa supreme kanda <laughs> nga bakatuliki basusse okutwala sente abasiramu ah, nga batotozitwala anti yatabuka ye yali tamanyi kakodyo ke baali bakola naye museveni lwaki tatabukire basajja be nga amini bwe yatabukanga eh, eh, yosi epurobulemu ya museveni mm. museveni structure gyalwana nayo teri fore mm. enefacte for me tebeetaaga kubasiba tebetaga ki betaga lekica ti gavumenti yamwe mugenda kugisuula hmm. kubanga kakati bwekyebakola kiri kimu ti bwetufu natuganya okubba yalina okuvaawo netumuhumiriyetinga netuteekawo owaffe but abantu bajja kuyiba omuluguudo bekalakasi egavumenti eh, ekyuka mu mirundi ngeena n'omukazi azaala emirundi ebiri hmm. omukazi bamulongoosa oba azaala munomukyanoki kakati it does not pay you what if these people had succeeded to switch off my programs eggwanga lyalifiiriddwa two singa bawulirawo byenalimbagamba tekakati batya omusango gwa organis naye ate kati gwameze gwameze tokyaguza mabegati ogwo omusango gugenda ku affectinga politics wa uganda hmm. nti teri pulezidenti bwaba akwagala nyo nakuteeka mu kabineeti yagenda okuswala kuba bali abazungu atya ne givini time bajja kwogera nti gundi ne gundi tiwavunaana mu uganda tu gusazeewo obusika hmm. ababadde baagala okusikira museveni tebakisobola kyembagambye nti olwaleero hmm. si okugjawo kadaga si yeyisu mwongera kunyiiza amerika kubanga amerika tegenda kukkiriza egroupu mm. mm. baba amerika bakimanyi mm-hmm. museveni gyemyaka gyetaano egikozeeki tebayinza kukkiriza groupu eyina international connections mu criminality okuwamba eggwanga kati banakikola batya bakugaana banaleeta eh, ne muntu bagireeta amuteringiyo mm-hmm. kakati bano bo gyebalikoze what do you do nti abasajja babagezi babagaa nti muleete miliyoni za dola asatu muwoze nga tetubogedde kakati esente e, zaabwe ate ebweru ne bazisiba mhm. tebalina we bajjanebagamba nti bano abasajja temwalikkiriza genda kuwa bujulizi mwaliremye kubanga gadafi bamulwalinga nasasula enyonyi mm. olwasasula enyonyi mm. nebamukwata olaba ntagali mm-hmm. ntagali olwavudde neyetonda omusajja nagali kati nkuyinako obujulizi wakiriza naye omusajja walimbira si ye yasala sente mm. omusajja agende avunanda entagali obwenzi koti ekuliba ebisinja ebyo bisatu kakati kubasinza ku bisatu nowa basivu ekyokubiri kakati omusajja ono afudde mukazi wemotoka kakati ntagali naye kagambe ti ah, emotoka gyogambe miliyoni ebitaano ewandagala tetambula tiyati zikyayiringira mulamula <laughs> kyamaanyi nedda kakati mm, mm. abagimanyi bwetambula bali babiri bali basatu eh. nooli owe dubai ono reverand gwe eh. yamubbako eh. nimotoka kati ekaddnaye kakati ekyo omanyi nti omusabo gwantagala genda kufaanana guno oganisa mm. nti ntagali omukazi amumazeko epropaty zonna era mukantagali okugenda okubuulira kazimba mm. yamala kulaba nga propaty ziweddewo omukazi bulwagira nga mugula akameiri nga yalabbye ennyondo mutwe nti kasita tozimpa ngenda kuyogera kati kati yayogedde nga biweddewo kiki ekyabaddewo kewali naye ntagali propaty emazemukolaki mbwekira tikizitwala kati ate era kimwogedde talina kyeyakyasenze ah, nabano gali gaalo oyo agaferi gabalya <laughs> sente kakati tebagala kunzitira bwereere mm. bagamba nti nze mbayinaku obujulizi nze obujulizi mbuyina naye sisobola kuwabira munnauganda nti sibafaanananga mmwe naye bakolagana n'abasiru bakolagana nomupakistaani n'abachina nebabakwatirayo nga tuleedi toyinza kugamba nti oyina itemu egula emiliyoni ya dola eh, wali toyinza butatta kubamalawo bwereereubaatiakubulabasajja abamu oyinza nokwana mm. mm. nomufunyisa olubuto kakati ausboy mugamba tulugimu nagaana oyinza omutta anebakwata kirizo kiswale kiswale kigwawo noterera era bwekyokolaba nti fe abogerayogera ennyo tetutera nnyo committinga suicide kubanga muwolerezanga ku busungu nekibanga sigwe wekkaasoose kirinomowakutte mugandawo mutowo tye n'omukwata ne balo tye bibaamu kakati babiri oyo muyimbi tomulaba hmm. babirye nakato gwe baali bagenza okuwasa mhm. babirye nabu musajja wa munne mhm. naye ebibonerezo byafunyewo birabe bitirivu kakati ensi eta bakanselas bakugamba ti no negundi kakati tugeze negundi yakituukako eh. sigwasoatunulira ah, mbabazi mbabazi bweyava yali ngavudde ku prime minister mm. yasigala kubwa sekretary general mm. nagenda ebyeni enambooli hmm. abasajja bano nga bakukyayi <laughs> obabuliramu baddire emmotoka yambabazi hmm. nebagijja wezipaakingi hmm. nebagigalirayo mbabazi yali amanyidde nti ayimira buyimirizi ne edc wemabega dereva naako puresidenti vice president prime minister abantu bonna bagwa ku mukolo nga mbabazi ayimiridde nibamubuuza ah, honorable namba puleti yamotoka yogimanyi nedda esimu yadriva wogimanyi nedda eh. nga byonna tabimanyi obimanyira kuki apaki nga noyingira yes thats power mhm. is power tekikwetagisa kumanya no mukazi wo gwe bakubira esimu nomugandi honorable tumuleseeyo enamba olero naye motoka ye terabika ate tagimanyi netumya driver tagirina weereza motoka emunoni kateegaya nava mu gavumenti essimu ezaaliko ku sente ezaaliko kuliko agirabirira hmm. eriko kado busatu kakati kateegaya akuba essimu simu bwaje kuba nga sente ziggwako nabaga banne essimu yange erisiivinga naye tekuba tekuli eyatime ndi eyatime kiki yali tamanyi kyebaite eyatime olwo bamugobye takyayina era kateeka yagendebwa mukodomi we byamugisha hmm. byamugisha nasooka omulaba mu kinaana nga yeroya wa democratic party mwanyina hmm. nga yeyita mukyala byamugisha hmm. nga mulamuzi naye kateekaya bwe yajja erinnya lyakateekaya naalijjayo yeri mulamuzi omukyala mhm. kakati kategekaya bitandiro bamugobako bwa minisita ku simu ye kwaliko obukadde buna obwa airtime mhm. four million eh, eh. four million gundi eyali pulezidenti wa nigeria mm. goodla mm. bwe bamuwangula mu kalulu yamala ewiiki bbiri ngaesimutevu nagitwalewo omukozi namuga nti ah, esimu namu naye abantu toyina kubira tebakyakuliko gwedeka entondo <laughs> kiseka bwe bamugoba kiseka bwe bamugoba kubwa vaisi museveni yamugaa nti yatuma kintu musoke mhm. ngenda kukola kyenji ezitoliimu kiseka nawala zempaka tiyiyi yava ku mulamu alekereza museveni neyesirikira kiseka nabuma yanja babagoba bali south africa ne woteri mwe baali eya vip nebagikyusa kubanga tokyali bakokumetesiringa vaisi akugobera ebwerwa bakumazemu nyo kiseka onalaiva entebe tiyasangawo motoka banona munone naye yatakisi tomanyi nti kiseka yali mudwaliro nebogera ababakalisoliso mm. tikiseka abulidwa nabamujemulawo mudwaliro awu toyina baana naye musebe lwakyakola ebintu byokuswaza banne nedda nedda papa kyetegeeza naye abaava ewaki abaava abaserikale abaali bakuuma kisekka bavuga buvuzi kunoonya kazibwe oliwo bwewabayo omulala amutuuseko nga tonatuuka bo babalagira kuumaani vice president babalagira kuumaani kati gwe tokyali galinga mayembe gatema butemi kati gwe kyogamba pulezidenti museveni nakola lisapa ekiro kyolwaleero mm. sekandi nga yeebase mm-hmm. akeera kumakya nga lwaliwo okimanyi ti ewakise eh, kababba emmere mutewali nomu wadde amusiibula eri okujjako nga bakulekedde omu anti bakuuma bayisimuseveni lwakyaswaza bannebwa yonna welabeko pulezidenti wa amerika nga bamusiibula bamuwaitabuse era kopa temutwala ate mwana wange kiri kuwaitehouse hmm. bapamu nokupamamu ate lwaki anti buli lwakyusa president wa america 700 jobs change overnight oli ajja n'abantu beka lusanvu balina okuwemi eh, bali bagenda baleka bapamyemu baleka bononyemu muwaitehouse balina baana bato bujolema president wa america nga bamutwala bamujja muwaitehouse kakati obama atambulya munyonyi abasaabaze eri airforce one ya president wa america kyova olaba nti no trump yakola bulungi neyetambulira nga muyiye mugagga era abapurezidenti ba amerika abasinga obungi baba batunda speech ezi zaabwe tirisentire obama yajja ekenya nalaga esouth africa hmm. kyali kyamaanyi e, kiri purezidenti wa amerika kyekivuga si foma si ex tebikyakola ebyo ebyo tebikyakola moyi naye bweyali purezidenti moyi naye yagamba nti yagenda nepresekitale mm. era naye yagamba nti banna esimu yange tekuli agikuba nebagamba nti abajjanga yali abaze ewaabwe naloko ng'azimbyeyo ekisabo ekyennyonyi ngaamanye agenda kubeera kyamaani wa kanu ng'atuuza lukiiko lwa kanu ne lutuula ewaabwe naye bwe kasita ekibigambo byamutambulira obubi eh, era ntegenda de mbatunulya mmwe nentunulya ebintu bino neŋa nti you people if you are joking sinsingizamumyamu eriolist ndikakati bwemulowooza nti pulezidenti nga yavudde mu buyinza mbalala takendera amaanyi balagwaira mudala kubanga abaliakakolo bakyaliyo amaanyi abaagala okugenda okulaba pulezidenti nga bajja mulaba lwakubiri bayinza okugenda olwaliro basulawo mu hoteri kakati mulina okikulaningira lasiwayi mbagamba tukiyita gradio socialization temulina okibala namugamba nti pulezidenti bwaba agudde mu west vice oba ekifo ekirala ekyamaanyi adayiri temubajjako pawa mulundi kumubalwanagana eh? yes museveni yakwata mustafadis namuga nti oli advisa wange nga tebinayononeka abalugwala emitwala namuetaano batambuza bigere okukomawo only that appointment kuba muyina kitegeera <laughs> lwaki abatoolo bali mukitoolo entebe eh, mukinubbi abatolo gye baberangabundi buli kabira erina gyebeera ti omuntu waabwe eyasooka mukifumbira era waliyo omusajja waliyo omusajja mukifumbira nga trade union musajja mukiga nga wadipi nnyo people gowere gye basuubira ki obuyambi e, abantu baabwe ehuman being associatinga naki nabantu be bamanyidde kakati obukulembeze mumubuyita bwakuzanya si bwangu si bwangu tikakati nga buganda erina ekizibu omusajja yalekedde ku makya nasabira buganda maso plan nasabira buganda tikisudde buganda kiki kubanze mbyogera mm. nega nti private sector omuganda tabeerangako mu gavumenti mm. omuganda okumugoba mu ttaka evictions omuganda omulumba ku nyanja abaganda baga nti oziryangamuku entertainment industry yebadde yimirizawo teri sivil servant oba businessman agaba sente kubanga bakwata ku magoba kagatenomwekambabuulire nenali bawulira ebintu bimuwakana era sigana banuwa baaliyo mm. kati bagenda nebakola olugezigezi ejinja nga bagala okubereka kibyabasoka nebagaba laisensi omusajja alina loole yabukadde obo alina laisensi tamukiriza kutunda wameta tamukiriza kutunda wamatifaalina guzaye e, e, loole eya miliyoni esatu bagitunda mitwalaga kuba talina walaga kakati omanyikiyakoze ono omukyala ogundi nakuma nti yazimbye efactory yebikajjo eri waggulu kakati beyasolosaogula bebalayisiri mu myezi egi meta ajja kuba talina kikajjo madipani ajja kuba talina kikajjo yabaguze nabatekere ebikajjo ne transport agikuddiza eyalole ah. era mujja kulaba ebikajjo ebiva ebusoka nga biraga mulu bo bano balowooza nti bafunye monopoli no monopoli bagikwatiddeyo omukazi yabakutta olukwata lwotalabangako ye yaguze ba layisinsi anti eh, mwabagabira layisinsi ebikajjo bebabirina kati bebalina layisinsi kakati aba layisinsi ye beyaguze n'abagaa nti nze ebikajjo mbyagala amulu kubaka kati yesu kaaliwo eh, tajja kujje wa southern sudan ani ate sukaali webikajjo alimu byproducts nyingi abayindi abo tebabalima nti sukaali oyo eh, ali mu bikajjo gwe batuuza apaana sukaali waliwo wa gund suga beach suga beach oyo gund ali chip kakati ono owebikajjo bamukolamu amasasi bamukolamu wisiki bamukolamu eddagala bamukolamu ebintu bingi ali expensive nnyo ate sukaali kiro ya kiro ya sukaali mu uganda eriko omusolo gwa siringi lukaaga oba lusanvu hmm. kakati kasita ogamba nti sukaali omuntu anaffe export n'omu export nga mukikuubo buli kiro ginako siringi lusanvu mhm. nga tafulumye yes kakati ono omukyala akakubye nasanyuse nnyo singa lina esimu ye nalinyukubidde kubanga bano bameta eh. bamadivani babadde balowooza nti ebikajjo babisiba baali baleese etteeka mu palamenti tewali atunda bikajjo more than 50 kilometers nga kitegeeza ti somebody can make can sell his sugar cane 50 kilometers naafunako amagoba eh, kamugenda kuwulira mugenda kuwulira nga balwanyisa omukazi kyemwekoledde kyemwekoledde naye lwaki bagendera nnyo okunyigiriza buli eh, they are not operating on business acumenship bo bayina monopoly nti enyanja mwina ogiwamba mutte abavubi mukole kyenagambye pulezidenti museveni ejaita olukuŋgana lwabavubi abaana bamuleetedde batuufu bwana agenda ku nyanja eyo nga bweyetoolola bweti batidde munyanja n'abaserikale be abali ku nyanja abakazi babavubi bebakwanyanaye pureziden pureziden tacyafuna ripoti sintu kugambye ntilwaki banjigga kubanga owa purezidenti ripoti entuufu era bwezimanyi era nebyo byonna bagamba olaba banoonyako ebyuma nti ateze bakoze nguze purezidenti ebifu kakati olwo purezidenti akuumiddwa atya mu buyinza atakyafuna ripoti entuufu nti bo benyini si museveni bo benyini nti nabaga nti omunyi wa walazi gavana yajja mu lukiiko lwa buganda n'abagamba nti okunywa walazi kuwekya ekibumba kuba batyanye wala gye olwabanubbi abanubbi bakubanga emundu nga batamidde ngondi mukirinya bigomanyibo hmm. mukirinya abasajja bakayitanga mulinya bigo mm-hmm. kaali kampi bwekati bwekati hmm. ngabbebi hmm. kawalampa ekigo kyabanubbi mm-hmm. nekwekyensiisira zonna eh. abanubbi nga bategeka okuwamba obwakabaka nekayingira mugundi nekabuuka ekikomera abakazi abanubbi badde okwanako tebamanyi tebamanyi nti kasajja kakulukekookya kabaka n'akawa ettaka awo mukirinya bigo genda onoonyerezeewo kwekyava kamulinya bigo kali kasajja kampi abanubbi ne bateekeko okuwamba obwakabaka bafune emundu ewa sulutaani bateekeko suuna kakene nabana abaganda nobasalama <laughs> geri nebafuna <laughs> akasajja kamulinya bigo hmm. nga kampi kalinga buno obwana obuzanya <laughs> emizanyo bunigeria hmm. nekayingira mu nkambi yabanubbi nekajokerera kaddu abakazi abanubbi badduka badduka n'obwana bwabwenemulinya bigo neyata nobulinya bigo nayadduka akolese nakolese senga makula okyama oti erugobaawo e, e atunda engato tukutumiddeko nnyo webali kubeera ku ekigtv ah, bagambye senbenyini ate hmm. bakyali baana bato hmm. bebalina tukuliete hamoniasiki lirgundi wano tupasifye uganda eh. e, ensi eno uganda emirimu emirembe kaka tugenze bannauganda tebakwerabira mangu ani akyamanyi kakoza mutaleyagwako ah, ah, nebwayogeranauganda ekibibwe kyebakyawa kubalemerako naye kwekati okkiriza nti mpunye ekimala mm. mbaveeku ah, banange tusoka tusooka emesagi n'oluvannyuma mukuba amasimu kati ono dairekita wa grupa junior parents school ah, wali e, lungujja banange twebaza omukukunavu mwami tamali mirundi okusomesa eggwanga dairekita omulongo kato nkutumiddeko nnyo webale okusomesa mutabani wange derik kati ono agamba ti nomwebale kuweereza kw ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ddala muzeeyi eh, yatukulembera oba bamafiya nayekirala lwaki tabavumbagira jukemukono kansoke mmaleyo eh. kakati ono alani ty jeruzira why did they hide in hotels whairo on when was shown on tv mr mirundi put us on miso they, <laughs> eh, they sitting before icc ah yebitu byabyogedde kakati nze miti edward nsinzidde wano kazo mr tamelo mirundi webali tusimba nnyo nono n'agamba nti lwaki abasajja bongeza ebbeeyi y'emigaati ng'ate abantu baavu byebibuuzo tugenda kudda ku masimu kututamala emirundi kamala okusigira ebyo tudde ku ssimu mugenda kuba ku noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda mm. Erected your leaders from the village mm. up parliament. Hmm. kakati palamenti mukizanyiramu wuyo katagagaba mujjemu kasakujjemu naye tikyesimukkiriza njamukuba muwabi kasakkiriza omulamu kadagaddeyeweyeba ekyokolibaga omutwe obukyosoba okubaga omutwe okkosanga abantu ebabanyako nebabanyalako okubaga omutwe hmm. kubanga waliwo hmm. nti if i was transferred nga is nomo transferred naye toyinza kutwala fiv billion zembwa ne bakumuka kukale amasimu alogambo nti mm. president abalekedde okulonda mwonna ne mulonda abantu ekitegeeza institution zammwe mwe muzisse abalamuzi babeera property by parliament kale katusooka tuwulire amasimu alo alo yogera yogera kwoli yogera okitegedde sebo tukubire ku noti musanvu noti tano nsanvu mubiri kinana mwenda hmm. hmm. atano mwenda tibagenda kukola nga ntakali yes ntakali yekwika ate amaze okumwebwa ko polopatizize ate avuddeyo hallo esebo esebo esebo ani amanya ee eh, kale sebo muganda wa mukwano gwa muhoozi ee eh. eh, sebo kale weebale nnyo balire eddala ekigendererwa kyabwe nga ndaba bayingidde nnyo mu kale kale agenda kuddamuoyinza okubeera demand eyamaanyi ennyo hmm. kakati oyinza kugamba omuntu akola mugaati gwe Ah, ah. Mm. okulaba nti sente zibadde zigula omukati kati bwegweyongera ate bobe banasalako kakati tembabuuza nti bwozaala omwana abamata bebasalako abanapi bebasalako olina okutegeera kakati mu nyumba muzemu omuntu omuki oh, omulala eh. so iwakahada mm. naye omugatteyita kusalako mm. tasobola Mm. yo wamaketi fose sangingano yalinye nayenda problem they don't explain oyinza okusangingano bakitaddeko omusolo ogwamaanyi oyinza okusanga ki so bano bekibakola obubi nti ekibiina kyabasuubuzi tekinyonyola ate mugundi mu marketing batugamba ti oyinza okuseera abantu nga gwekyali ku stooko nkadde waliwo abantu baspeculatinga bayinza okubanga omusolo mukunoonya sente kyenabagamba nti muleke kubanabamerika mujja kutika abantu emisolo bekalakasi hmm. twogere nabali batusabaki kakati oli waganje naaba yambale bulungi obulole engoye oba sekyo bagobe mu ssomero mhm. kiki ekikumenya mulekyo talking about human rights okulonda tukuvuddemu gundi eh, teyatuta omusango mukooti aguggyeeyo tulina kusumulula baana bano abali mu makomera and conditionally ekitongole kya human rights commission ekyali badde kikola tekirina mukulembeze ofiisi ya igigi terina mukulembeze mukulu derik abantu baffe batereke enamba awo gye banakubako hmm. hmm. mwemuleka kuddya buli kizibu kyonna kukirekerani president naye ati museveni yalonda abantu babatakola ah, ate ye omusajja omu kakati bwekibanga museveni akola yekka nga ne kabaka abeera ne katikkiro awemugwiridde akabonero hmm. akabonero mukagwiridde kubalowoozesa nti omuntu omu kyekizibu kya uganda museveni kyekizibu kya uganda obunafu bwammwe kyekizibu kyammwe obunafu bwammwe nti lososate mpambe hmm. abalamuzi omulamuzi yasaze omusango wa myaka makumi aga abiri oli ekyapa bakibba yatidde ne okulaba mu bantu yagusaze alimu yekka hmm. era ettaka naliwa abalibi Mhm. ekiseera kyokunabawekirionoagambye mwami kwezi gyebaliko mbuuza mwami tambale atubuulire ku ssente eh, zebatadde mu bajeti ez'okusimba emiti ng'ate waliwo ebizibu ebirala bingi nze denisi enalukolongo no hmm. bagamba nagamba kasereegwanga omugenzi hmm. sireka okuba emotoka z'abantu ezezisa emiti hmm. gavumenti yasalawo ebibira nebirabira abantu hmm. babirabirire kati yasala mu lusuku mhm. eh. kakati ate bajeti gyebataddewo yaera nebajjawo kuzibi anti nkugambye nti ebibira babyegabira era bwekiri nebiwafe byonna yonna ebya gavumenti byonna babigabira abantu babirabirire nagamba kasiri eggwanga tibajja kutta ebibira babyegabira kati yo oli mu kifo kyokudde yetamanyi guno muti e, setaala guno muti gwakola yasimba kale tunsi owokulyamu mumani kubanga ye ekibira mwakikolaki ekibira ekyo kimulaba ekibira ekyo kimulaba ekyempanga ekyambiki hmm. kyamuntu eh? nawuli gavumenti ya buganda yogera wano batugamba nga bibira byesabasajja kabaka babimalawo bibira byesabasajja ababiriko tebali mubuganda landbo tebali mu cbs mwebatambulira babalimba mwasaba okukuba ku ssimu notu musanvu notu ttaano nsanvu mu bbiri kinana mwenda ataano mu mwenda mukube mubuuze ettaama lemirundi kati ayagala akyusa atensoni eve ku kabaka omulwadde adde mu kubanja museveni amasiro ge mwakuŋŋanya sente akamala n'akamaala basekabaka enkuba bakubira bweru essomero lyebuddo likutta omuliro essomero lyebuddo lyakutta omuliro nga nali bwe lyakwata omuliro Eh, atuletera amabanja ga buganda hmm. tudaivat oyo oh, naye atekiriyoeyo ate kiri wagulwawo alinakyo hmm. kifu abeddiini abo nabo tebanyega kubanga bagenda eddiini ezo nebasobolesa okulwanyisa museveni hmm. nti omugenzi akibisobolwanga yalonda mbabazi okubeera akulira akakiiko akakyaza pa nga ne museveni tanagenda wa pa eh? yes omukristaayo akibisopo lwanga yalonda omukristaayo mbabazi mbabazi akulira akakiiko akaleeta paapa mbabazi anamusa okujja kwa paapa before museveni went to vatican to official invite the pope paapa yamuyita sekandi omukatuliki nga buli lwalaga eno baga bavuma mububi museveni atulaga omusika museveni atulaga omusika ate bwenkugamba singa nengerewa museveni wange nemugaa nti wa olagaddyo omukamwana kati gadaganga ate abamuwanyisiza eri bajja bamufuge bamunye ku mutwe gwa abagomes lais emengo program etaala netamala emirundi bambi mwebalire eddala okulais gomes emengo ate ekigitirib kawuki badre nansana kweni nawe tukutumiddeko nnyo bane mukube amasimu mubuuze tamale mirundi ebibuuzo byemwagala okubuuza oba muweereze emesagi mubuuze ebibuuzo byemwagala omukulu tamale mirundi okubuuza bajeti yeggwanga lino kasajja erabikanga emuzito oweredde ku mulundi guno olowooza ati no bajeti enebeeramu aka nobuusa nti mukkiriziganya mu famire ne mugamba nti tufunye ekizibu sikyakola siina mulimu nzi siina mulimu hmm. Hmm. naye museveni akuwasenga nakuba n'obutabo bwange bwandagidde okuba mbutunde abalenzi abo nebeeko baana mbuende mukoleranekumutwe mbuende nkole kakiiko kuwali nga ajeyo sente mbwanye kumutwe kikisoboka nabukyawo obusajja obo naye singa bumanyibwe nabukyawo singa tikukyalegesa nakulegesa <laughs> sente zange zafiiramu mubutabo he wrote to me ti obutabo bwaffe obutunonyezaako akalulu bufulumi nadduka emisinde nadduka saavajozi kongolo afaana abakodomi ba sadaamu nagenda okutaa nagenda sente naziwamu mbunze ŋŋende bebateeka kakiiko bebateekamu lupapula luno mm. bebateekamu lupapula luno mm. bebateekamu lupapula luno ŋŋende mm. nkole kaki mbe omusabiri bwamula obutawo bwange bwadibiramu mwibuli nemmotoka omu mwibuli mhm. naye nga tankozeseza nze bwe ŋŋana ekintu era katonda yategeera mba mukazi bwene basiddayo Eh? me ndikakati ku tv kwenava nti ate bandabyeko nti nakomyewo ngaate nagamba nti nze ndi bizi sina livasi je nti sina livasi tekyuka <laughs> embizi eh? bwekikwata kugulu yeyongera mu maaso embizi tekyuka ngenda okukwata esimu satu zokka noti musanvu noti tano nsanvu mu bbiri kinana mwenda atano mu mwenda mulina porogulamu zensi mm. yoganikesi you have American Senate over isolation, mm. you have to pacify Uganda. Hmm. Kuba Abaganda baga nti osobeddwa kane mu kibira. Kati ate oba olunalaga wa. Yes. Hmm. Kakati bino singa America etusibye sente. Hmm. Nga bakasajja tebayongere kubba bapakati. Hello. Balike tukwate ku zino zetulinawo. Hello. Era kasajja n'omutwe gwe tayina kya kunyola ne bahati. Ese eh, bo sooka owulire nno akakubira essimu. Hello. Bayina ziri awo. Ntambi Bernard Geegange. Ese eh, bo ntambi Bernard. esebo olwokuzibula bana uganda amaaso alina okukuba esebo ekiri ku gulawundi musiima nnyo nnyo nyini ddala naye nga tulina challenge omukukunavu alinga dokita adiagonizinga omulwadde mm-hmm. n'alaba bulungi obulwadde era n'abuteeka ku meeza n'abuwandiikira dokita omulala naye dokita omulala n'atalyakitinga twetaagawo awo kubanga obukunafu ddala ddala ensonga zonna aziggyeyo eh. yayogera wano ku poliisi ekisodasi eri mukuba abasirikale nakikuba ku mmeeza ensonga mm. nyingi nnyo naye nga banauganda abali wansi tuwokinga step by mm. step kati abantu nga tamala emirundi tulina batono nnyo sinakindi tulina omu ggwanga naye nga tusolowinga abantu tebeebase beyanziza nnyo tweyanza sebo tweyanzaatakiraba okuweereza katonda si kyangu hallo okuweereza katonda hallo katugateko nokukolera hallo ee eh, sebo nkale sebo weebale kubeerako ekasubi eh, ee eh, sebo genda mu maaso nayatusiima nnyo mukulu ekitereneza kuweerezaamu era owuliriza pulogulaamu ze ebyomujajeranti olumu yakola statement yogerako nnyo olumu yakola statement n'agamba oba obumuza kabukayibula olina okuwumulizaako neyaminisa wa sekirite ensonga z'omusajja ezibeeramu omulamu ekitere ekisinga obuntu nekikuta kisinga okuwuuza genda atuujetee bigenda maaso abasajja bano okugenda owuuza yabe eyokusikiriza abapolisoni abaalonda baana bobuiza abalondeddwa eh. netiwaka ekutawanyiza mukulu faizo mm. mm. kasooke tugatteko nono halo halo halo Mhm. ensebo eh, yogerako nnyo ensebo eh, eh, ensebo Mm. Mm, nange nze mbagamba mm. tebali abasajja bebaba babala mm. kubanga omusalo tegubaddeewo oba gubadde mutono ogwongeza gaebyobufuzi batugamba omuntu tayagala kuwulya gavumenti mumpaleye omuntu tayagala kuwulya gavumenti munsawozi omuntu tayagala kuwulya gavumenti munyumbaye kasagibulira mwaki kyawo <laughs> kakati nze solusoni yange eriemu that we cannot fight the Americans mm. and these Europeans. What we have to do, hmm. kutereza mm. batugamba, nabo sente bazifunamu naffe tuzifunamu nti oba badde n'awa people. Hmm. nze munne ntambuza bigere bannaffe bo babeera muyenga babeera mu bizindu nakasero luddawa batambulira ne kabanga lyensi nze eh, omulimu gwange kubabuulira kino tekikola nakyo nekikola kakati oyo agambye nti mumobile money abaganda baga nti egomba lyenkejo lyekumema obusomi olunobujja lutaakuŋŋanya mumeka talina eh, mm. abaganda baga nti weekubeekube akubja woosula eh, kagati yes tuyina pulezidenti ogera nabali basajja tebanatuuka ku kintu kitali kimu kyenki abo abasajja abamerika bagezi nnyo mm. yefu yulimuvu mu seven today it will create chaos but the problem is nti waliwo abalowooza nti they can hide in uganda under eh, eh, eh, gavumenti gyebalina mu ngalo ekitasoboka hmm. ekyo mukitegeere nti emiseeki mwagikola nemukolaki nemumala kakati mukimwalibadde mukola kuwoza misango egyo nemuteesebwa mu gavumenti abaana bonabobanokubanga nzenyuma ja myaka satu mukaaga jafaini jaki nyainoaiwaliyo olutanetivu dala katongole bamugamba nti ina okulongesebwa omutima ono yali mubutoda esawa kumi namukaaga siagirid osangadde ebbanga lyawangadde tiyalikozeki emyaka tokangenakwandika 214 nembagamba nti amagezi g'omuvubi gwenkugambye mm. ti omuvubi atuula ku bibye ku bya munne kyobalaba ewaffe ekyotera wali omusajja ngamwita sika mm, bukaali yasuula obukaali bwa munne bawonye eryato eh, eh, eh, yaga nti gundi eggali zange enkozimalako sika bukaali tufa era nabusajja abakerewe bebagenda mu nyanja tewali kye batajja yadde empiso mumulamba bwe mwasudde bonebagenda nebabijjayo tewali kyebatajjayo mu nyanja o mhm. kakati ne gavumenti bweri waayo ebyamunno nga naawe biba babiiwayo yamba gavumenti ereme kubbira bwobanga gwofuusa ekizibu kya gavumenti ne bakutumisa sente leketifayiti bati banatuse naye obubbi bwennyiniobubbiomanyi kwamawanga amala kyebakakola mhm. saddamu husein va muggwanga lyo ogende mu ddala gadafi va muggwanga lyo gwe gwe twetaaga ekiba balemi naye if the atelingers improve on the human rights on one myayino the president eh, eh, asobola okukitereeza to kakati kulayira baali bayise mubayita mm -hmm. mukifo kyogamba <laughs> nti eguddeyeabatrnebamugandawazeyo nogula endala kubanga waligai nti endusi ya uganda yeyongedde amaanyi emotoka gye nagula miliyoni ennya mm. nengitunda mu bukadde bwayo naguza empya miliyoni taano nayongeddeko emu naye emotoka gyewagula miliyoni ennya kubanga ogitunza abiri abiri kati enegulaekakati akukani use that we use refugees as a barometer nga na wano abasudaani badduka wano nga busudani riyo okulwana wakati wesibyero emikatundu tekubuulira nedda balina ekintu mukkiriza nekakiriza pasita senyonga avuma banne n'abalagirwa ababbi abalimba abakolaki senyonga yali agaba obuwunga nakinga national task force ekyaliwo hmm. task force bweyagalawo obuwunga bwe buliwo bwavanga mu gavumenti gwagaba buliwo tewali ekitegeeza bwafangawo bwafanga mu gavumenti nawetufuma banno naye yenyini bamuvunanako omusango nti yatudde n'omuwala ku nyonyi omwana omuto namutigaatiga lwali tekumusibiriza mu amerika gwamusirya ye kakati gwe tofuma banno me wena abaganda bagaa nti obuteera bakukuvumya akusinga mm. nze mi simala gwanu nzikiriza nti kukino batukwatiddeyo mm. gavumenti ya museveni toyinza kugamba nti minisita wa internal affairs atuula nga yanukula aga opposition natandika okusoma abantu abali mu dissension nabali nebamusomera bamubuza balance eriwa nga muzanyira ku bantu simakutya nga tebaliyonaye eh, abaana abamulira ddala batalabikako mumanya gaabwe gali luddawa oyimirira otya nti dissension nga ogijjawa nga constitution egamba esaawa abe ana mu munaana nga bakutadde kyengi lero nti aa kuba ne bungereza babikyusa olwa terorism hmm. amateeka bagakyusa kyenyiveronaye museveni tasobola kukolagana ne bobi waini ne bakola gavumenti ekintab ate nti tewali kondition zayo teziriiwo gavumenti eyekinta buli kitegeeza nti e, embeera eri mu ggwanga ekibiina kimu tekikisobola kitegeeza eyo e, eyaba national unit mugiteesa kati museveni ekimutuuza ne bobi waini bagabana obwa minisita kiki amuobwa prime minisita ajja kuleeta gundi ajja kuleeta ki ajja kuleeta blodipesa alizemu abamu ate gweoyingira otya mu kifu omusiraamu n'alaba basiraamu banne nga bali embizi ali naye ayingira atya mu kayumba kalewo ayita basiraamu batuufu bakube bano ate gogatikatya museveni mbi ate lwaki mwagala bagiyingiremu embi awemugwirabaterezeekikuwa yesu si yeeyo ne mu babobi wayini mwennyini abo nabo bwe bali nabo bwe bali nti nabo era ababaleeta ababawa ssente kyembanyonyola bwebattatte omumboya omukazi yagamba omupolitician yagamba the woman will born another mboya is not yet born eh. tetulifunayo omboya mulala hmm. buli lwonoonya omukazi wo ngaafudde oba omwami wo ngaafudde nonoonya kukolesa ezizooli tofuna towasa kkiriza nti oli yazaalibwa bwomu kakatefe abeewaayo netukola ebintu bino nze saagala kudd oyagala kufiira wa njagala kufiira wa kuba ntambudde ensi yonna kyova okolerera uganda njagala kwebeerera wano nze twagenda ecyina nga twakumala kumi nanya mm. nze naddukira ku nnaku ezi satu mm. sobola enyama njitya nti yangwa mm-hmm. eki kino nkitya nti misota mm-hmm. nali nja kufiirayo enjala mm-hmm. nalekayo nnakusanyira enkoma teri ensi gye nali mbaddemu mm. ninkuga nti njagala okubeerayo so therefore nze njagala kubeera nikyokubi people supported ekyokusatu sogera kintu nendaba nti bakikozeeko omukazi abadde muwino ngaapumula abantu abasobozembooko ngaakabukedde kakuba omukazi omunyankole ava entuno awambi akatale akoze ekyo nemuwulirgabwagaddemuvizon naye yali agantiere tumwene yamuwagira ba aids beri tumwene nebangubira esimu nebaga nti omukazi tetumumanyi naye ngaoyo kisaka yakwata ekisajja kyekitumu kya city council kyekikuba abantu eri tumwine yamwegaana kubaeritumwine nayeyize nti bagamba eritumwine tijangu nekaka mupalament mwogere kusefauses nagasijja kujjayo lwaki nga tagendayo anti kakati kiraba ate kakati nati terumye abamerika bakola napi bundi bulanka kyeo otegeera ogenzeeyo terimanya gebayogera nga tumaliriza alloesebo eh, twagala kumaliriza bugutamalesokaulirosebo eh, genda mumaaso egenda mu maaso hmm. eh, ah, wabamawulire hmm. n'abakuumaddembe lwaki ekintu ekyo senga ze abantu gavumenti eh, tekituura mu nebisonze nga progress lwaki balwanagana ekya n'owulira nti abantu bemawulire bakubiddwa ate nga baali bavuddeyo ne batuula ne batuula ku meeza bazanya omupiira etwalaba banamawulire be bavaayo ne bagamba nti eh, tukoze okukwasaganya n'abakuumaddenge ate esaawa yeemu waliwo omunamawulire wa mtv yakubiddwa n'atibwa mu kati tetwagala tumanye ebiriwo wakati wabakumadembe nbanamawulire tubulize ku mukulu tamalemirundi eh, tweyanzizakagolo abadde wamawuli mm. naye ate eri abadde famiry affair tewalikudikaap yakubye mangu yaddenemu yabadde awalambakikomera yabadde akolaki mm. udisable nze mmaze n'abaserikale ewange emyaka kumi hmm. abebika ebyenjawulo sirabanga kubisasi mu bbanka simulabanganyo hmm. naye rokodifu naye bajja kuzingiza bakitange ne banyamu anti bamanyi muva bamanyi muva si abantu si bebajja okukkiriza babatte mumujja okukyusa ku mpisa abantu ojjakuyanjaolekodifensi kitawininyina bamukubye mukyalo amalalo gakitabe bagazikuddeyo yuhabutwe muli bawano omusajja makiveri yawandika kitabo mu hmm. lukumu lukaganamunaana the prince yagamba tibwobanga oyagala okunyigiriza abantu dira banansi So the best place is your place is Uganda. Is your new interest not to antagonize everybody? Mwina kukakana bukakanya. Kukakana wabelewe emirembe kwa mugendo okola si. Okuumulira. Okuumulira. Chobola bafu mu Baganda abaana bawala be balonda omusika. Mm. Nti bati ene age bali komawo. Ewaka. Ewaka. Abaana bagundi kati mu Uganda kye kijja kya mu. Gwe musobola okwekweka. Atenze mpagano. Mwewabire mu kkooti nga gavumenti ya mwekyali mu buyinza. kubanga kakati eno gavumenti yammwe esobola okukkirira ku senna nemuteeka muki zoom ehosero gavumenti olwaba rawundi yo up neba handing over mm. yes kakati ekyo this is my appeal hambe appeal to these people <laughs> nti sente zino nga zize ez'omusolo muzikkirize mm. ku luno zigende muki mm. mu bantu zikole naye toyita kugamba nti abantu mu kibo kyokubagulira emmere obubaka bulakambawemwenge batamire bakatamibwe tebaalye era enjala jabal nti bwobona bano abaana abavubuka bakitegedde nti okubagulira omwenge nebakulonda nojja mu gundi bo babonabona ne landiroad babonabona abaana baabwe tebasomye hmm. ekitegeeza the two populations republic publics are different hmm. the old people who are looking for piece of soap and these younger people who want jobs kati awo wali okusika omuguwa eh, nti otidde omwana wa bodaboda ezikutte nabaga nti pulezidenti museveni ajja alambule ku police station zalaba bodaboda ezirikitegeeza nti buli bodaboda eyo gyolaba omwana takyakola famiry yeteri ate nga nabamulinanidde bonabonaate nga bodaboda tisobola kubeera gundi perfect bodaboda tebagikolangaku kusambuza basaabazeamusaabaze wabwata lwaki abalangira babagobye mu lubiri nga bagenza okusabira kabaka hmm. mu nsabe yennono anti kakati ekyo kyamu bayinza okubanga babategedde nti bagala kuwamba batandikiramu <laughs> hmm. abaganda bakubonyabonya nnyo lwansonga kyabaganda ne kabaka bimunyumira mm. nga baganda bakufuula emisinde ekayunnosigala ku maseye mm, mm, ayagala okukutanga amaze okukusensebulira ddala sigendera mawagali nga gamayiga kati mayiga emyaka ebiri gino ajja gifumbira ku bugubi bamutwale ye kabaka abanyumirwa kubanga kabaka eh. wetusobola mudizaki babonyabwe yayingirira nemugamba eh. siyingirire mukodumi wa ekiti kyabwe ekibatwa ekiteeke mm. wali ku bulange mm. naye batya you cannot humiliate me yeah for today i'm humiliated i just tell their driver to drive their kabaka to okero house nga wesirikira nga nesirikira kale i cannot remain kakati maye gabuli jana agenda bana babukende bakotinga nambozi mm. omwaka nambozi yagambi era ne bakanga ne bakanga ngole bitu nambozi ye bikozi kubanga sumba ile ntalo zabwe zabo ezeze mmea ezeze spiria ani akola kati mayiga tewali kiruma mu nsi nga kubeera ku tensoni nga buli mukolo gwogendako osuubira okutwala entyage ajja kkoga lwaki sikwata kiti kyabwe nenkibadde ate afunamu waba afunamu ayinza okisuulayo ajja kuma bamutwala entyageati ajja kutandika n'okubeera nga banne bwe babakola kabaka takukkiriza genda na value amala kusensebwali katikkiro wa buganda kabaka gwe yali akkiriza genda na value Eh? taliyo gwembuliranu ogenda abantu bamaze okuyiwanyiwa eh, yayagala akugweremu ddala amaanyi ogende nga ogwereddemu ddala oleme kumwerengamu <laughs> abakulembeeabakabaka eh. kubanga yakimanyi nti kiri ekiti kituyinza kimuddu <laughs> kiri ekiti ekiti nekimanyabanya ubanga ogenda oyuayo ddamula nzaekwata ekiti kyabwe nekiteeka kubulange akwata motoka yamwe nembalagira nti motoka yamwe nabaserikale mbadde kokerewause ekiti eh. eh. eh, ati akifunyemu kati manyige okukizaayo nempeteerema mm. abantu naye tenkubuulire teyo sitayiro yanu yakabaka ate ne sekabaka mutesa lyajiina mm. sekabaka mutesa nga bwaba ali ewantu waliwo lwe yagaba obwambi enkuba nekwera ku bantu nabamalamu ako omuntu ono muliiro omumanyi mm. gwe yajjako omukazi wowempeta yali mulira yayogera mu lukiiko lwa buganda ku ndagaano ya ataano mu etaano nti ono bamuggyako obuyinza bwonna ebyobufuzi obuyinza bugeze mu lukiiko ne katikkiro n'akola akabaka n'atwalayo mukazi we kabaka n'amusiima aba ate yamusiima hmm. mulira aba afuluma ne mukazi we abambowa ne bamugaa nti waali omuzaana asigale anti kabaka esiima mulira yagenda mu kooti n'awaabira kabaka okumubba omukazi hmm. kooti neega nti kabaka wabaganda tawawaabira wabira muteesa ng'omuntu naye n'abennamirembe abamugatta mu mpeta tebanyika basirika basirika ne bafaza abatawasa nabo tebakola kinabo hmm, tebaliyo ekitegeeza hmm, hmm, eh, okuweereza katonda kyekiki kyekizibu nti olina obligation ezikutambulirako singa kati ntakali yabadde nga muntu wa bulijjo politician mm. singa talina kyalina yasoose ah, ekaatenayewombeesa eh, omusajja omukulu yenna ekikazi eri muzanyiddeko nedda nzabenzekaaalimusajja okuyimirira mu lujjude lw'abantu abo okwetonda ku nsonga eyoyatagalya gebatatagalira <laughs> nedda mukulutabule tusibule kati yalilibetensa enyundo eh. gokwana munadini mm-hmm. ate tusabagamba olowoza yasoosa mm. mugabe yayina omusajja ngamwita archibishop ncwei mm. wabakatulisi mm. namwerekamu namukuba namukuba mugabe kyeyakola yaga nti ngenda kulekulira ngenda kulangira retirement gondi yange nebagende boswana nesabusabiga nezambia nibagula tv makane kabera ni tv mm. Mm-hmm. nibalienda ku sawa satwezeche alikulire alikulire wagenda okulekulire mm. Mm-hmm. bala ba munadini archbishop mm-hmm. mukisengi nomusista eh? nibeti masipe eh? eh? nibatembera ku minister sitan ne atenga sebo archbishop endasi jayino yino ngati yakashambira emyaka angana ngasimu pia n'omusisita eh? naye bugenda okuziba eh. gwagenda okera kumakya <laughs> nga nkyo yali sausafirikagenda okuziba ngaali mu amerika yatemye <laughs> ate papa yeeta mugabe namwebaza akibusoko nkyo yowezimbabwe eh, mugabe yamukuyamukula ekigambosiboni semukazi tebamukwate malaya kati ntagala ekitegeeza teyalikiriza kutunda bibye bandimuwe mudde ne bamuwe mulugambye waaba yogera ate entakali amanye nti abantu balikiriza mm. nti nedda ekikati kimuwayiriza anti yeyagala kutambulira wamu ne kristo ah. neyetonda nti owange ensonga nazikwasaganyaemukonako kyobulabirya byaffe bishiriki byaffe <laughs> kiyinza nti ah, byogenda okukola bikyamu <laughs> nekikuba omuzinga newezinganga egongolo <laughs> omukyala nasozaawo kunaku mati tukutumiddeko nnyo webali kwagala puroguramu yaffe nemukulutambulmutwe ah, kati no bannange puroguramu yaffe lunaku olwalo bwe tuyitambudde aba dialedus aba dialedus babategeeza nti no balina eddagala erijjanjaba eddagala erijjanjaba sukaali aba dialedus bagambye nti no genda mu famasies zammwe ezikuli okumpi aba dialedus gye bali bajja kusobola okuba nti nno bakujjanjaba bulungi sukaali kakati gwe bakubire ku ssimu obabuuze ekitundu gy'oli bo bakubulire famasi woba ogenda bali ku ssimu noti musanvu noti tano ana mu bbiri gwayagala okugula amaka galikwoleka agali wali namanve okumpi noredi pepa twongera okubategeeza nti nomukube ku simu yange not 75 7299 amaka galiko ne swimming pool ojje tulabe sente zonotuwa ate mmwe abagala eddagala ery'omukulu eyalivumbula wano erijjanjaba kansa sukaali alusaazi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo nammwe mugendi babajjanjabe omukulu oyo yalangirwa bulungi nyona mu ggwanga nga kakensa eyavumbula eddagala lya sukaali ne kansa alusaz ne asima mukube ku simu notmusanvu not m ah, kinana musanvu nsanvu mwemu kumi na mukaaga not musanvu not m kinana musanvu nsanvu mwemu kumi na mukaaga ne puroguramu yaffe yolunaku olwali lwe tubitambulire hmm. nti ekyabazala kyekiri batto sisiriimu ekyapa zaala kyekibalata eh. sirimu yali azze anti sirimu eh, sirimu sirimu baga nti ekiri atabaala kyekirya nasigadde hmm, nayekyakuzaala kyekyabazaala <laughs> kakati abantagaliwe kyamutusisa <laughs> yatagalidde gyebatatagalira omulungi omulabi hgtv puroguramu yaffe olunaku alwetwetambudde tuliziganye ku lunaku olwomukaga sabiiti ejja mubeere bulungi mwerawa